әйгерім мен дагычы тиги байкем окшоп айына беш миң доллардан таап дубайда жашаганды кыялданам да эмне сенин байкең айына беш миң доллардан таап анан дубайда жашайбы э жок ал деле ошентип кыялданат да байкең экөөңөрдүн беш тоннадан беш тоннадан кыялыңар бар эмеспи түгөнбөгөн оозун толтуруп дубай деп коет экен кишини күйгүзүп эй сен дубайыңды коюпчу мага тетиги эшиктин алдына чыгып эле картошкалардын чөөн отоп берчи макулбу ан мен сага дубаймды көрсөтө ошо жак ассаламу алейкум кандайсың жакшыбы гамбургерден бирди берчи тағы берді берші бұлтиған бұлттық үйде тамақ жасап күтіп отсам қырсың гамбургер жеп жырғап жүрген жоқ бұл бұл аябай дамды міне жеп көрсең мына қиратып тұрсың не менің тамағым ана дамды болып кетіп тұр да иә менікі міне дамды екен жеп көрсең жеп көрсең ей азыр өзімді гамбургер қылып салбайын азыр ей әйгерім жеп көрсең мына Ким ол, Нурбек? Нем? Мол номер ким деп атам. А эмне ким деп жазылып турат? Эмне муну екінші аялым деп жазып койгонсуз. Немени эмне көрбөй калат деп ойлодуң беле? Карачы. Мен менен сен. Мындай кичине қарайсың карайсыңбы сен өзү? Бул сенин екінші номериң сен дегенчи өзүнчө эле барктанасың барктанасың бир тыйын турбайсың айтып коеюн канча тыйын бир тыйын турбайсың бир тыйын сен өзүңчү өзүң канча тыйын турасың сен өзүңдү биле алчы макул сен мени коюп тур э мен дегенчи мен эркек деп коет мен кымбат турам менден кымбат турам деп ойлоп атасыңбы оюңда маған ким кымбат турат жүрсең мына азыр такси турат сүйлөшөбүз азыр бас ассалам алейкум уалейкум ассалам кандайсыз байке жакшы такси бошпу бош бош мынау вокзалға шейін қанша сом болады екі жүз сом болады екі жүз мен өзім барсам а? екі жүз болады а егер мына аялым көз барсақшы аялыңмен барсаң деле екі жүз сом болады анда деле екі жүз сом айттым беле бир тыйын турбайсың деп бир э, тыйын турбайсың э жинди айырмасы не экөөбүз барасың жалгыз барасың бир машина кетип атабыз несін басса тұрса жамандай береді аны не қыласың жөн қойшы не қыласың дайыма эле ушинтип айтып жүресің ата жыландар кантип сүйлөйт жыландарбы жыландар азыр угуп турсаң кызым ой эмне сөйлебесіңдер калдыңар сүйлөбөсүңөр кызым жыландардын сүйлөшкөнүн уккусу келип атат эмне экөөңүз аны коюп дегенде мага кам ей сенің шәкең қаяқта қай нике неке неке шәкең қаяқта түсіп қалып тұр әйгерім жоғалтып алып түсіп қалып тұр ә. не қант түсіп қалады қолынан ей қантып қолдан шәке түсіп қалады әйгерім ұшының барына сен өзің күнәлісің ұқтың ба неге себебі мен саған бір айдан бері қақшаймын шымың чөнтөгін тигіп қойып айырылып қалып тұр шымым чөнтөгүн тийип кой деп түшүп калыптыр шымым чөнтөгүнөн ой деп эле унутуп калам ушу кое турсаң а шым чөнтөгүнө эмне салып жүрөсүң анан эми элестет ушундай күн ысыкта дагы шакек тагынып жүрөсүң деп анан ысып ысып кетип чөнтөгүмө салып койгом эмне болдың ба әйгерім бол тез тез кешігіп отырмыз мен қайсы киімді киемін нұрбек сен дағы эле кийине элексиңби бир саат өттү го бир саат мен кайсы кийимди кием нурбек кайсысын кийем э толуп атпайбы кийимдериң кие бер да бирөөнү эми эми бул кийимдердин баарын подружкаларым көрүп койгон да мен кийимдеримди алмаштырышым керек хотя бы эмне кылыш керек кийимдеримди алмаштырышым керек эмнеге алмаштырасың подружкаларым көріп қойған не қайра қайтып киіп барамын өзің ойласаң киімдеріңді емес сен ошо подружкаларыңды алмаштырыш керек вот тастайсың кие берші анда бар бар саламатсыз байке эме шыққан құтқа мындай қалдық малдық сөгіп жоқ па сөк қазір қарап көрейінші қарап көріңізші и ошол бізде ит жоқ қой ырылдабай жөнде тұршы е эми бар экен канча берейин бир эки килограммдай сатып койсоңуз болот екі эки килограмм э азыр енді байке етті деле сөөк кошо берсеңиз болот оштер ей оштер ох ох ох ох үй мына мына мына о болды эми эми артыма түкүр апай эмне түкүр түкүр дагы түкүр эми шыба ошону эми артыма койчу эмнеге шыба шыба монтип шыбап койсоң артыма белдерге могу белдерим во во во эмнеге антип врачтар айтпады ғой кобралардың уысы дары болады деді өзің жақсы ол массажын ұқтың ба э, тамаша тамаша сен кобра емессің дем сен жөн эле сары жылансың да